Нэвтрүүлгийн нэвийн тэтгэгч Төвс Урлан Table Fashion хамгийн зүг шиг хундаадоо Хойдр салдаг шиг хэрэтөө Уурдч байхад орооч би Унаад мордхот жарооч би Зүс зүс нэ уурдсээ 샀어 담마같아 샤가시기 땡내 아또 만나에 아또 자기 못좀 타이한 거라도 다음 인생 택시기지 따도 मगले शरण शिकित आतो मम्मे आतो маяатоо хааны хүндэг шиг загнаатоо бороо зүвийн амхан чи болгич усах мангадан чи зүс зүс нэг үртэсэ зүрх хүндэг шиг гэртээ хассан хамаагүй шавар шихэдэн атуу манай атуу шавар шихэдэн атуу